Kato nyt. Tuolla edessä olevalla autolla on jäänyt vilkku päälle. Ainakin pari kilsaa oli jo kääntymässä. Jos on vaan laittanut sen tarpeeksi ajoissa päälle, ettei unohdu. Tuskin. Vilauta sille. Mielelläni. Tarkoitan, että valoilla. Ei auta, kokeilin jo. Hei, eikö me tiedä? Jos siinä menee Maija vilkkumaan bänni. No nyt se kääntyy. Ihme kuskeja. Jotkut tekee tätä ollenkaan ja jotkut sitten ihan liikaa. Siis mitä? Vilkkua. Tee kuten bändi. Käytä vilkkua. Välitä, muista, ennakoi. Liikenneturva.